birçok oyun, GTA modları, inceleme, vloglar, aksiyon, macera, gerilim, korku ve daha birçok şey bu kanalda. Ne duruyorsun? Sen de katılsan aramıza.